Ah, mbalamusiza nyo banyabo ne basebo abalangira nabambejja basaba ne banaava wepo ne buli sekinoomu gyosinziira okulaba akatambi kano oba amawulire gano mujebaleko banyabo ne basebo kansubire muli bulungi njala muntu agingire bacomedian abasesa oba abafuula tebasaba nauganda nabo babaireko kuno njala muntu agingire bannakatemba abawandiika emizannyo njala mubaataagingire njala mutagira ba promoter bonna babere ku ku kigula rugi kino strictly kyabwe njala ba message yange esemba yo olwalero mbate ate mbagambe kye kyokkola ngabantu bano bamaze okulya information yero manyi abamu kwe bali kuno bali mu bitundu by'eggulu bagenda kulomba omanyi okulomba mukumanyi bulungi nnyo njagala babeere ku information eno njiba bulungi nnyo bagwe nnyole buli kimba kitegeere bulungi nnyo era simanyi oba omukulembeze wafe robert kyagulanyi sentamu kuno kwali naye bwana bataliiko omuntu amusemberedde njagala omumpeera obubaka buno omuge nti robert kyagulanyi sentamu okulamusizaako nnyo gyebalako gyotusaako engalo webale kulabisa industry music webale kulabisa bana byabufuzi webale kulabisa abantu abamulula buli omu gyaba nga tasobola kuba nti yeyimirizaawo ng'omuntu nga bulijjo batufera bufezi ntandise bwe nti era njala tandika n'olugero luno omuyimbi yenna gy'oli oba comedian oba munnakatemba oba munnabyabufuzi yenna gy'oli nkulamusizaako gyebalako gyotuusaako engalo tulina olugero lugamba nti akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka na nzige nkiddamu olugero luno lugamba nti akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka na nzige ekivunulwa nti nti omuntu yenna olina okusooka okumanya ennaku yo nga tonnapaalira ku muntu yenna gwolaba ali obulungi era luno lutuukirira nalulo lugamba nti nno e, bw'otambula n'omulangira tekikufuula mulangira olwensonga nti oli aba alina privileges nti mulangira oli mukopi atajja kutuuka mu famire yaabe okufuula ku kitiibwa ekyo kyolina so bannayuganda mwenna naddala abayimbi bannakatemba bacomedian ne bapromoters ah, mwagenda ew'omukulu omusajja eyeyita munnayuganda ng'ate naye mubunzibunzi empunga byoya gumulooza nti mugagga nti alina buli kimu salimusale akandanaho george nemugende uwe oba jati yafuda makage guru webuze bamuzala guru kikyakole guru kubanga tayina location wadde walaga tyo nekitawa muzala kagaba malalo wembagambira nti jansi teriboka na nzige buli muntu olina okumanya saiziyo bannayuganda bannakabala mulebye okutegeera kiki kyemulika essaawa zino ensonga yabali abasajja bajja bawunziwunzi ng'empu namalungu si bannayuganda ekyo mulebyo kitegeera bano basuubuzi betuyita ba pirates oba betuyita ababbi bamagenda bajja okubba magendo ga uganda era yensonga lwaki bakola ebintu bino byonna mulemye okutegeera ki kyemulina nemulyoka mwewaayo bulungi nnyo kubanga mwemulowooza nti okufuna ensimbi ezawamu kibasingira okuba nti mukoze enteekateeka ez'obulamu bwammwe mwonna ensonga lwaki ngambye mutaginga omukulembe robert kyagulanyi sentamu nga njagala mu kifo bano abayimbi okuvuma robert kyagulanyi sentamu mumwebaze bwebaza ba promoter abayimbi ba comedian muino okuba za Robert Chagulanyi center mu dani okumuvuma Rensonga singa tabadde Robert Chagulanyi center mu temwandi genze guru amo temwandi funye motoka temwandi funye sente ate temwandi badde omuli right now ntandi sequent Eyo ofuzi ya Uganda Yusuf Tabasiru mtano waka ni chizi ya jamu na hata niko bita bangu na kwa temu nagina moskono kumre na chinana na wangu na mkumre na chinana mokaga Boya vayo na hata niko kuteka ebyo ofuzi ebyo kwesi mamu kumre na chinana mokaga neyesimbawo ne biri yesimbyewo tewabagawo competition oba kuvuganya kwa muntu amuvuganyiza nga lubakyakulanyi sentamu olwaleero nti baali balowooza nti tali sirias n'amala n'abalaga nti ali sirias yensonga lwaki baatya nnyo omuntu eyava mu ggeto ate nga muyimbi okubafuukira akagumba wetoge yensonga lwaki mwenna mwayingira mu industry eno museveni yamanya oba ne babbi banne bamanya nti abantu basobola okukwasaganya kyagulanyi bebapromota bebayimbi bannakatemba ne bacomedian wiki nti baakola nsobi tebamanya nti buli muntu alina omukisa beera blessed kati mwe temwamanya nti kyagulanyi gwe mugenda okuwulirako sente olalong ate ekizibu ekyajja nti kano n'atukuba omuggo ogwa senyiga kumi na mwenda najja n'abaanika obwerere bwammwe mulina okubazaalwa bakyagulanyi sentamu olw'ensonga nti abaliisizza okumala emyaka esatu n'ekitundu mwena ba musician mwena ba comedian ba promoter mwina okoba zaba chakula nyi center mote ababeziza for free and a half consecutive years nga mufuna center kuba mu state house mufuna moto kuba mu state house mufuna buli chimuche mwanga amrosha mu five star hotels ba roba chakula nyi center mu nge chiba twalo chi era lwachi mufuna simbi ezo kubanga mu seven ya manya roba chakula nyi center mu ali serious na gamba kampu atema na abantu bali mu industry mwali bemba mukoze sako basobola mukakanya sina chindi bamumize omusu ave ku nsi kuno naye olwokuba nti katonda taliyamberengeza amawogola era tanywerako mwenga ebigere katonda yabalabisa okuba nti mwenna kyagulanye yabategeera n'ensi nebategeera nti muli baavu mponga byoya abatasobola kusiima okugjako okuvuma obuvumi buli muyimbi yenna yafuna emotoka okulwa state house nga bagikuwadde okulwanyisa lubati kyagulanyi sentamu kuba engalo webaze lubati kyagulanyi sentamu kuba tewalifunye emotoka eyo eyafuna ensimbi ng'oli promota ngaera muze kulubalubati kyagulanyi sentamu okuyimiriza mwebaza Robert yakuganyi sentamu namwe essaawa zino abakyafuna ensimbi nga muli ggulu mugenze ggulu si lwakuba nti sale abaagala kubanga sale musajja musumali omugwira muliyo nti kubamwagala kukakanya political pressure eriwo essaawa zino kyekibatwalayo musobole okuba nti mukola amawulire mukola diversion okukakanya robert kyagulanyi sentamu ne people power wepo ne nop kyekibatutteyo so singa si robert kyagulanyi sentamu oba singa si people power temwandibadde eggulu kubanga abasajja tebabana kye babaagaza guess what bemuba mwagala kumanya nti muli useless mu maaso g'abagwira abarefugi naddala museveni bakyaliibe mujja kukakasa ng'obudde baweddeko kyenvudde mbaga nti ejjanzi teribuuka nanzige museveni musajja mu nyarwanda sali musale musajja mu somaali mu uganda bali mu bukyamu banansi kati mba muwaddeyo ensi yammwe nga n'omuntu abadde agenda obajuna mwamulyamu olukw ate mutandise omuvuma nga temwandibadde mumusabira emikisa kubanga ezimotoka temwandizifunye sente temwandizifunye singa sirinya lyalo bakyagulanyi sentamu naba mwali musindikiddwa ku mission yakwagala mutta so buli avuma era ajeregalo bakyagulanyi sentamu njagala weekube mu mutima nti singa tabadde bobi waini twandibadde tugenda eggulu era twandibadde tukimalyoki singa tabadde bobi wine twandibadde tufuna ensimbi zino era twandibadde tuzifuna zitya singa tabadde robert kyagulanyi sentamu twandibadde tuvuga emmotoka ezebbeeyi byebuzo byenjagala obbabuuza so mugende ku drawing board mumanye ki kyemuli mulyoke mutandika okulumba abantu bemulina okulumba nga mutegedde bana basajja essaawa yonna tubafuutula mu nsi mugenda sigalawo ngaekisekererwa kunsinga abantu baga nti bano betwatulooza nti bategeera ngaali temutegeera so abayimbi bannakatemba bakomediyani abawandiisi bapulomoota mujjukire uganda nsi yamwe temugenda gifuluma museveni esawa yonna agifuluma salimusale esawa yonna agifuluma mugenda gisigalamu bannauganda banaaba banyigidde mugenda kulyawa njagala mwebaze robert kyagulanyi senta mumanyi nti abalisiza emyaka esatu n'ekitundu singa teyaliye mwandibadde mulyawa njagala babuuza ebyobufuzi byonna ebibaddewo okuva museveni lwe yajja mu kinana mukaaga munabyabufuzi ki gwemwali mufunyeeko ensimbi gwemwali mufunyeeko emmotoka gwemwali mufunyeeko nakati saa zino gamuga nti byaggwa nga mukyafuna ensimbi kubanga ye mukitegedde so ensonga lwaki mbagamba mwewala omusajja mumwesonyiwe mukole byammwe ebbaluwa gye yabawandiikidde yabadde abategeeza nga abajjukiza kumanya ki kyemuli so yabadde tabaataakinga olw'ensonga abagamba nti pabuliiki etandise okudisikavalinga nti temulina kyemuli so nga ate luli mubadde mutaddewo kateni ngaabantu balowooza nti abayimbi mulina kyemuli mu uganda nga tulowooza muli bakabi mulina ensimbi mulina buli kimu naye kasita gavu kasita sali musale yabayingiddemu mwafuuse ekisekererwa yensonga lwaki abamu temukyasobola nagula mmere kubanga mwava ku mulamwa mwawayo ebitone byammwe nebabawa emmere nebabawa n'obusimbu kitegeeza mweyambula tekyayagala bamanya kino njagala kuwa ekyokulabiraku nga nfundikira ekigulalo ki bw'obanga bulijjo wali weegomba omukyala ku kyalo nga mukyala mulungi nnyo era ng'omanyi nti wampisa ng'omwegomba nebaga ndina sente empya asobola ozimuteekamu wanudde n'omusanga n'omusajja omulalu gwosuubira nti talina bali ku kyalo nga yamuwujja ekiwojjolo amaanyi gakugwamu obeera disappointed n'ogamba kino kikyembadde nwanirira kati lyekkowe lyessamwe muli bulijjo bannayuganda balowooza nti mutegeera era mulina valu naye okubala babasanze n'abasajja bagwira abatalina siteeke mu uganda abantu bagambye nti wo wait a minute kino kyetuliko kati ye example nti bwobanga obadde muwala mulungi ku kyalo ngaabasajja bangi bakwegomba olina figa olina buli kimu era nga wasomako ne bakusanga n'emijagulo ngaakwebigise ali mukuuja kiwojjolo wala ayitali musajja ddamu kwimirirako mumaaso bwagenda kusinya yekategole mulimuli abayimbi essawa zino mukama bankuumire era musobole okumanya kikyemuli bwe munaamuzuukuse ngaobudde bukyamukyabunemutemulina budde mugenda kuba nga obagenzeeko naye mu kifo kyokufuma mwebaze kyagulanye kubanga muli we muli nensimbize muli de miaka 3 nekitundu waye naba mu wawa commission okumutta ngenugwe baluma nakati mu kya kirina so buli omu bera woli ngolooza kye kinaddako singa embeera eba ngeesusse kugwa omulamuzi nti omugenzi shakira nabagesera mwamwabiza olumbe mubasiramu bakiyita dowa era ebyavaayo mwabitegera bulungi nnyo omwane muganda waffe ashraf security eyakubibwa katonda bamuttemu omuntu nga nesaawa zino emba amatama omutwe gumuwuuma gulinga genere teweddemu amafuta nga bino byonna byategekebwa era lwali olutegeke olwokuwagala okulumya n'okusaanya abantu abamu abanopu olwokuba nti baali bakunganye mu kifo kimu wetwogerera essaawa zino kyekyatuuka mu lumbe luno era ani yakitegeka ntandise bwenti naye before nga sinatandika information eno enjagala enyumba omukyalo nomugenzi shakira n'abagesera mwasibuka mwegendereze nnyo ennaku zino ebyokwedda byamwe mubyongere ku famire yammwe ne ku nyumba yammwe wapone bizinesi zammwe olwensonga ntegeddeko nti ebitongole byokwenda omuli isosemwai byagala kuddamu kulumba maka gano at least okugyamu omuntu oba okwonona ebintu byammwe byonna sinakindi okubagyamu omuntu owokubiri okusinzira ku information gyenfunye kubiki ebitambula kati nno neyongeryo mu maaso mulumbe mwange na mulumbe olwo iso eso semwai bonna baalina mu baagenti baabwe era nga bali mu kusipayinga naye olumbe luno okutabanguka ani yali otabangula era kyali kitya rdc wekawempe musaale nnyo okuba nti yalina omukono guno okuba nti aleeta bakyamanyaŋŋamba okuva mu byokwerinda n'abayaaye okubajja mu bitundu ebyenjawulo okukyankalanya n'okukuba abantu bonna abaali mu lumbe luno nga batagetinzemu abantu ba nuupu mukusokera ddala omu ku bantu abaali mu lukwe olwawa omugenzi shakira obutwa omwami nogere bagamba sansa jaberi omu ku bantu abaali mu kintu ekyo ono nga mukozi wa crime intelligence crime intelligence ku department emu ku police ekawempe muno mwali koporo bwembo kasule oyali mu kubo bagul baling leaders mwali mu no mwami kubaita mansur olo amanyiddwa nga mmani musajja munene mu ndabika naye ng'omu ku bo bano be bantu abastagingibwa rdc okuba nti bakola ebintu bino ono amanyiddwa nga mansur man ono nno nga muntu awangalira mu bwayise muno y'omuntu ku bantu abana rdc we kawempe sansa jabbeeri oyakola mu crime prevent, crime, prevent, uh, crime intelligence unit ku department yemu ku polisi ye kawempe muno mwe mulina omwami gwe bayita buwembo kasule ono omulaba mwyita mansul gwebayita maani mwami munene nnyo musaizi ngaera ono gyawojalira awojalira bwayise be bantu balinga leader abaali mu lukwe olw'okwagala okusaanyawo abantu ba nop omuli ne ashraf security tugenze maaso gurupu eno rdc nabano bensome baling leader bafuna abayaye okuva mubitundu bino wammanga ekawempe ku lukadde gurupu yabayaye bonna bawanga lyakulukewompe ku lukadde babaleeta nga basasuddwa ensimbi kuno kwe kuli abayaye okuva mu kirokole okuliraana ewa chiamani atwala ekitundu ekyo wepo ne mu kimwanyi ebwayise bano bebayaye ab'ebitundu ebisatu gye babajja okujja okutawanya omukolo ogwo n'okuba abantu okumala okubajjamu omuntu mu lumbe lw'omugenzi shakira n'abagesera bino byonna byateekebwa rdc n'ebitongole byokwerinda okuba nti bakola ebintu ebyo era wenfundikira mukanyomeraku nga mbagamba nti famire y'omugenzi shakira nabagesera mwegendereze nnyo entambula yammwe endya yammwe ne bizinesi engeri gyemuzikolamu olwensonga waliwo olulumba olujja bandibasikamu omuntu omulala sinakindi okubatuusaako obulabe bulijjo nga bebakukikola awo nvuddewo ngenze kugulira eddala njala kwebaza bannamateeka b'ekibiina kya national unity platform abasobodde okuba nti mwagenzeko mu kooti ne musobola okuba nga musiteekayo okusaba kwammwe abantu baffe bonna babe nga bateebwa mu ngeri esoboka olw'ensonga nti tebalina misango gye bavunaanibwa naye mwakoze ekintu kino mu mateeka era nga ne katonda abalaba kituufu nnyo naye temwategedde kikyali mabega wa kooti zino njagala bategeeza ekintu kino wammanga eyaliko omukulembeze w'eggwanga yosefu tebasula mutano wakalekyezi olumbe gwe lubala embiriizi ne mutabani we omumpembe muhozi kanyirupama oba mugumuyita muhozi kanyirugaba we po ne mutabani waabwe gwe bawa omuwala wawujja ekiwojjolo gwebayita gwebayita gwebayita waliwo looyawo karugire ne kuddako n'omusajja ayeyita atone geno omusajja kati omupya kiri wakiwanuka ono nno kiriwa kiwanuka ye muntu aweebwa ebiragiro okuva mu famire eno okuba nti alagira bajaji oba balamuzi bonna mubitongole byonna mu ggwanga lyonna okuba nti okukola decision oba okutwala okusalawo kwonna balina kukola nga bamaze kumwebuuzaako ate naye n'akubira bekikwatako okumuwa ekyokusalawo ekyokubuulira abalamuzi ki kye balina okukola kati mukama wange era abalooya ba national unity platform abakulembeddwamu mukama waffe mu by'amateeka kanso wa meri muganda ngenjera kutegeza ensonga yokuja baganda baffe mu kooti eyinza okutuuzibwaliramu olw'ensonga nti omusajja ono atone jeno kiriwa kiwanuka ebiragiro yabiwadda bajaji bonna mu ggwanga nti teri muntu yenna akkirizibwa kuyimbula musibe yenna ng'aliko akakwate ka byobufuzi naddala nga alina omukono okuba nti awagira ekibiina kya national ity platform oba nga muwagizi wa kyagwe robert senema wa people power olw'ensonga nti mukama we yosefu tabasala mutanu wakala ekyezi olumbe gwe lubalimbirizi ne mutabani we muhosi kanyerupama ne mkuru Odrek Rwabogo baba webiragiro nti teri mtu yenakirizibwa oba mulamuzi yenna kuba nti awa amateeka agata omusibe yenna yensonga lwaki nti ekooti zino zitula mu ddakiika asatu omulamuzi n'asooka n'afulumamu afune essimu okuva order from abaavu embulya kyekyokkola era bw'akomawo abagamba kimu kooti adijandi obujulizi tebumala oba tujja kweyongera mu maaso nga tumaze okwetegereza ensonga zino yensonga lwaki mumwagenze mu kooti babagambye tebasobola kuta muntu yenna olw'ensonga kiri wakiwanuka omulimu guno yagulimu ng'afuna orders okuva above zebamugamba nti tageza ne bata omuntu yenna okuva mu kkomera nga munnabyabufuzi oba nga yaliko mu mbeera ey'okuba nti baagala okusuula baagala okubasuza omukono mu kibya so nno njagala kubategeeza mugezeeko nnyo sibagaana naye oyo atano jino mpyali wo kiri wa kiwanuka gwe ngamba nti amayansi tegabuka na nzige ojja kutegera lumu nti okulya mu nsi yo olukwengo wagira bagwira kya bulabe nnyo nokusinga okwebaka n'omuntu agenda okusiiga obulwadde bwa siriimu ngenze maaso awo nvuddewo ngenze ku information endala information endala eri bweti ekituufu kiri nti ensi nga omugiraba era bwetambula eri matankane era ng'omusajja kennyini oyo atwebimbikako atufuga naye nga tatufuga mbukyamu ebintu ebigenda mu maaso byonna mu ggwanga ebikolebwa n'ebitambula ku midiya za uganda byonna bifumbirire era bijingirire eggwanga si bwelina okutambula buli kimu kyonna kifu olw'ensonga nti bano obuyinza babba bubbe ngeri bagamba nti akatali kabbe amagumba oli awo suula mu mulyalo olw'okuba nti omubbi bwamala okubba buli kyabba kyonna ne baba nga awaasi matooke alina okumekinga shiwa eitha ebiwata biwa embuzi bwaba babbya enkoko nga nebyo alina obbisuula abisimira mu kinnya oba namagumba ayina ogwakeweka obutasobola mufuna nti yabbye enkoko ya muliwana nakino bwe kiri mu byobufuzi bigenda maaso mu uganda nti esawa zino social media platform zonna eziddukanyizibwa state zimanejingiddwa ba agency nga eya muhozi kanyerupama oba muhozi kanyerugaba neya yosefu tabasiramatano wakalekeziye kenyini bya postinga si yabe postinga olw'ensonga nti yayiika windows tanaa kintu kyonna kyasobola okukola so nno social media account zaabo abantu zonna ziddukanyizibwa bantu baabwe ababulya ki ekyokukola so si bbo nga bba abantu nti bakola ebintu ebyo era mukyetegereze nnyo tv radio station zonna zireeta ebintu ebikadde byebateekayo okusinga okuleeta ebintu ebipya ebibeerawo bakola photo edit ne video edit ne baziteeka ku mitimbagano okubabuzaabuza okubagamba nti abantu bemulowooza nti webali tebaliwo bambi ebimba ebibalembirizi bagamba okalyadda kaddadda enfunyu ogirira mukatikuna nekulinda mu coffini nekuwa kyolina okutegeera obulungi tugenze mumaaso